Dieu de ma justice. Dans la détresse, délivre-moi, écoute ma prière. Dieu de ma justice, dans la détresse, délivre-moi, écoute ma prière. Tu mets ta main

Tu as fait les moi ton serviteur, je suis honoré. Tu as fait de moi ton épouse, je suis précieuse. Tu m'as aimé, moi je t'adore. Tu m'as aimé. Hare tu m'as sorti, Seigneur, de là où Tu m'as ramené à toi pour me donner la vie éternelle. Tu as fait de moi ton serviteur, je suis honoré. Tu as fait de moi know